Hey guys welcome to Matka Central I'm your host Nirmala उपस्थित भइसकेको छु आजको हाम्रो गेस्ट लिएर हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता सिआइएल काठमाडौँकी उपाध्यक्ष र भर्खरै मात्रै एउटा बुक लन्च भएको थियो दुई हजार बाइसमा बाइसको डिसेम्बरमा र उक्त बुकमा चाहिँ हन्ड्रेड वुमेन लिडर्सहरूको चाहिँ स्टोरिजहरू फिचर गरिएको थियो र उहाँको स्टोरी पनि पढ्न पाउनेछौँ उक्त किताबमा हामीले स्वागत गरौँ आजको हाम्रो गेस्टलाई उहाँ हुनुहुन्छ जमुना सुवेदी स्वागत छ दिदी हजुरलाई मर्का सेन्टरमा धन्यवाद चियर्स चियर्स दिदी खासमा चिया बाहिरको कति खानुहुन्छ बाहिरको म अलिक चियाको पारखी नै छु ओहो त्यसो हाम्रो चिया कस्तो लाग्यो हजुर एकदमै मिठो लाग्यो चिनी कम खाने मान्छे हो तर ठिक छ मलाई आजकल धेरै छ हजुर ठिक छ अनि चिया चाहिँ मेरो एउटा के भन्छ ह्याबिट जस्तो भइसक्यो अनि नेपालीको हरेक भान्सामा चिया पाक्ने होइन सुरु सुरुमा चाहिँ म पिउँदैन थिएँ तर पछि पछि चाहिँ यो एज अ हेबिटै भइसक्यो कि अहिले चाहिँ एक कप चिया खानै पर्छ अनि रिसेन्टली हजुरको यो के भन्छ हन्ड्रेड वुमेन लिडर्स एउटा उसमा पनि फिचर हुनुभएको रहेछ होइन सो बधाई छ दिदीलाई त्यो बारे के भन्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ नेपालमा नेपालभरिबाट चाहिँ विभिन्न विधाबाट कामहरू गरेर अगाडि आउनुभएको महिलाहरूको बारेमा चाहिँ कथा लेख्नु भएको छ त्यो कथामा मेरो पनि कथा पढ्न सफल भयो यो चाहिँ नितान्त अब disabled non disabled having disability non having disability सबै सबै सबैको सबै विभिन्न विधा भनेको सबै क्षेत्रबाट र उहाँहरूले चाहिँ मेरो कथालाई समेट्न जानुभएकोमा म आभार पनि छु किनभने म चाहिँ मेरो ब्यालेट्रल डिसेबिलिटी हो मेरो दुवै खुट्टा कृत्रिम हो र मैले चाहिँ दुई हजार पचास सालमा चाहिँ ट्रक दुर्घटनामा परेर मैले आफ्नो दुवै खुट्टा गुमाउन पुगेँ र त्यस पश्चात मैले धेरै सङ्घर्षहरू समाजमा आफ्नो पहिचान बनाउनको लागि एक्ज्याक्टली म कमिङ टु द पोइन्ट हजुरको यो जोड्न लाग्दाखेरि हजुरले यो सिआइएल काठमाडौँसँग जोडिएपछि हजुरको लाइफमा केही चेन्जेसहरू आयो कि यो सम्बन्ध के छ अलिकति मेरो यो सिआइएल काठमाडौँ भनेर सर्टमा भनिन्छ तर यसको चाहिँ लामो टर्म छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र काठमाडौँ भनिन्छ यसलाई नेपालीमा र यो चाहिँ दुई हजार छमा स्थापना भएको संस्था हो र यो संस्थाले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त्यसमा पनि जो नेपाल सरकार मार्फतबाट चाहिँ क वर्ग र ख वर्ग भनेर चाहिँ छुट्टाएको छ त्यो दुईवटा वर्गको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू जसलाई हामीले एकदमै गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता भन्छौँ त्यो गम्भीर प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि चाहिँ वकालत गर्ने प्लस समर्थन गर्ने सहयोग गर्ने पियर काउन्सिलिङहरू गर्ने कामहरू गर्छ plus life is possible independent भए भएरै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विभिन्न एउटा एकजना मान्छे चाहिँ स्वावलम्बन हुनको लागि उसलाई के के कुराहरू आधारभूत कुराहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रले चाहिँ त्यसलाई नै आधार बनाएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ चौबिसै घन्टा बिस्तारामै परिरहनु भएको अवस्थाहरू भएको व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूलाई पनि समाजमा भएका विद्यमान भएका अवरोधहरूलाई हटाउँदै घटाउँदै प्लस उहाँहरूलाई पनि इन्सपायर गर्दै हामी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि उहाँहरू पनि स्वावलम्बन पूर्ण जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने ध्येयका साथ स्थापित भएको संस्था हो अहिले कामहरू कस्तो हुँदैछ कतिको रमाइलो हुँदैछ कामहरू गर्न कतिको मैले यो स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रमा जोडिएपछि मैले गरेको कामहरूमा चाहिँ म आफूलाई अलिकति अलिकति प्रेरणा लिन पनि खोज्छु होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले केही अपाङ्गता भएका दिदीबहिनीहरूको छोराछोरीहरू दाजुभाइको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्तिहरू उपलब्ध गराउन सकेको थिएँ भने यो एउटा सेङ पनि छ ह्याभिङ डिसेबिलिटी होइन यो पढ्नको लागि एकदम गाह्रो भइरहेको छ प्लस हामीसँग चाहिँ के त्यस्तो पोलिसी अर के त्यस्तो खालको सिस्टम छ जहाँनिर चाहिँ साँच्चीकै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको छोराछोरीमा चाहिँ डिजेबिलिटी कुनै पनि छैन होइन कुनै पनि अपाङ्गता छैन भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति अथवा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी पठन पाठनको लागि के छ अलिकति भन्न चाहनु मेन कुरा नेपाल सरकारको पोलिसी आएको छ शिक्षा सम्बन्धी होइन शिक्षा सम्बन्धी पोलिसीमा चाहिँ उच्च शिक्षासम्म चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लाई चाहिँ निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भनेर चाहिँ छ तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका छोराछोरी उहाँहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि सुविधाहरू छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बुवा आमा अपाङ्गता भइसकेपछि रोजगार नहुनु होइन आर्थिक पक्ष बलियो नहुनु त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ चाहेको स्कुलमा होइन चाहेको प्राइभेट स्कुलहरूमा अझै हाम्रो त दुईवटा शिक्षा प्रणाली छ होइन प्राइभेट र सरकारी त्यो प्राइभेट बोर्डिङहरूमा पढाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्था र बच्चाहरू पनि सरकारीमा जान न नचाहिरहेको अवस्थाहरूमा चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले अब विभिन्न डोनरहरू अब विभिन्न दाताहरूसँग चाहिँ मिलेर उहाँहरूको अपाङ्गता भएका दाजु दिदीबहिनीहरू हजुर सिआइएल काठमाडौँकै थ्रुबाट चाहिँ मैले शिक्षामा अगाडि बढाउन सकेँ प्लस त्यो बाहेक नेपालमा चेयर पनि म्यानुफ्याक्चर गर्न कस्टमाइज भन्छौँ हामीले कस्टमाइज उपभोक्तामुखी व्हिलचेयर पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छौँ भने त्यसै गरी पियर काउन्सिलिङ जस्तो अपाङ्गता भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जिन्दगीमा मेरो जिन्दगी सकियो अब म छैन मेरो सबै कुरा गुम्यो होइन अब मेरो केही पनि छैन म बाँच्नुभन्दा चाहिँ डिभाइसेसहरू चाहिँ तपाईँहरूले जुन बालाजुमा छ क्यारे यसको कम्पनी त्यहाँनिर तपाईँहरूले विलचेयरको म्यानुफ्याक्चर गरिरहनु छ हजुर हामीले विलचेयर बालाजुमा यो बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ सँग चाहिँ समन्वय गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शरीरको नाप होइन शरीरको नाप तौल बनावट अनुसारको चाहिँ हुलचेयर एक्टिभ हुलचेयर चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेका छौँ र यो यो हुलचेयरको माग पनि बजारमा एकदमै बढिरहेको अवस्था छ बजारमा भन्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बिचमा किनभने यसको चाहिँ युजेबिलिटी भन्छौँ नि हामी अब जस्तो रोटरी इन्टरनेसनलहरूले पनि डोनेसन त दिइराख्नु भएको छ होलसेयर तर त्यो चाहिँ फलामको एकदम हेभी होइन अनि हामी जस्तो चारपाङ स्कुटरहरू युज गर्ने साथीहरूको लागि चाहिँ अलि योग्य छैन त्यो होलसेयरहरू अनि प्लस ट्याक्सीमा बसहरूमा लिएर जान पनि अब ड्राइभर कन्ट्रेक्टरहरूले पनि एकदमै त्यो झ्याउ मानिरहेको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ यो कस्टमाइज होलचेयर चाहिँ एकदमै माग छ हाम्रो होलचेयरमा चाहिँ दस केजीसम्मको वेट हुन्छ भने कुरो एल्मोनियमबाट बनेको भएर निकै हलुका घरभित्र पनि इन्डोर एक्टिभिटिजको लागि राम्रो सजिलो हुने भएको भएर चाहिँ धेरै माग भइरहेको छ यद्यपि माग भए पनि हामीले धेरै उत्पादन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन नेपाल सरकारले पनि त्यति राम्रोसँग यसमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छैन एक चरणमा उहाँहरूले चाहिँ मेसिनहरू किन्नको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो तर त्यो प्रोजेक्टलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिने कच्चा पदार्थ म्यान पावरहरूमा चाहिँ उहाँहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छैन त्यो भएर अलिकति अहिले पनि विदेशी दात्रीहरूसँगै अझै पनि हामीले आश गरिरहनु पर्ने अवस्था भइरहेको छ तर जुन कुरा चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यकता हो एकदम यो त बेसिक निडमै पर्न आउँछ नि जसरी व्यक्तिहरू खुट्टामा समस्या नभएको मान्छेले आफ्नो खुट्टामा जुत्ता लगाएर हिँड्नु भएको जस्तै भनौँ न अब त जुत्ता बिना हिँड्न नसक्ने भनेको जस्तै हो नि त यो त हजुर अब म चाहिँ अभियन्ता भइकन मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अपाङ्गता नभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ती कुराहरू एकदमै गौड अथवा त्यो कुराहरू सामान्य लाग्न सक्छन् तर हाम्रो लागि चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरा हुनसक्छ जस्तै होइन मैले चाहिँ पाँचवटा कुराहरू भन्छु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वावलम्बन हुनको लागि भन्छु पहिलोमा आउँछ हाम्रो हामीले हिँड्ने बाटोघाटो चाहिँ अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्यो भन्छु होइन त्यसपछि गएर हामीले सहायक सामग्रीहरू हिजोको कुरा आयो सहायक सामग्री पनि हामीलाई आवश्यक हुन्छ कान सुनुन्न भने दुभाषे पनि सहायकमै जानुहुन्छ होइन सहयोगीमा जानुभयो प्लस सहायकमै जानुभयो त्यस्तै गरेर सहयोगी सेवा जो चाहिँ चौबिसै घन्टा उहाँहरूलाई चाहिँ बेडमै हुनुहुन्छ उहाँलाई उठाउनु पऱ्यो नुहाइदिनु पऱ्यो होइन खुलाउनु पर्ने अवस्थाहरूको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू उहाँहरूको लागि सहयोगी सेवा नब्बे हुँदैन होइन त्यसै गरी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता अनुकूलको रोजगारी आवश्यक हुन्छ त्यो रोजगारी नभएको अवस्थामा चाहिँ सरकारले जीवन भरण भत्ता चाहिँ दिनुपर्छ बाँच्न पुग्ने होइन मानव भइसकेपछि बाँच्नु पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा हो होइन त्यो भएर चाहिँ त्यो बाँच्न पाउने अधिकारको लागि चाहिँ रोजगारी रोजगारी नभए चाहिँ जीवन निवृत्तिभरण भत्ता चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले माग गरिरहेका हुन्छौँ पाँच कुराहरू चाहिँ नभई नहुने आधारभूत कुराहरू अब फेरि कुरा गर्छौँ अहिलेको लागि चिया पनि खाऊँ र हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकमा छौँ कुरा गर्दै जाँदा फ्यामिलीलाई मनाउने कुरामा फकाउने कुरामा हजुरको त अब आम्दानीको कुराहरूबाट हुन्छ होला भनौँ न यावत धेरै कुराहरू होला नि कुन चाहिँ कुराले कसरी चाहिँ फ्यामिलीमा त्यो कुराहरू सल्भ गर्न सफल हुनुभयो त मेरो विवाह हुँदाखेरि पनि म एज अ प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरको रूपमा कोअर्डिनेटरको रूपमा कार्यरत थिएँ सिआइएल काठमाडौँमा नै र त्यसपछि पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा काम गरेँ मैले चाहिँ यो फिनिस एनजिओ फाउन्डेसनको चाहिँ एउटा ह्युमन राइट फाउन्डेसनको चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको थिएँ त्यो मेरो त्यो आर्थिक रूपमा चाहिँ म सक्षम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि श्रीमानलाई चाहिँ होइन मेरो श्रीमतीले गरिरहेछ होइन ऊ इन्डिपेन्डेन्टली छ मलाई दुःख पर्दा पनि उसले हेर्छ भन्ने मेरो परिवारलाई पनि उसले हेर्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ एउटा कन्फिडेन्ट चाहिँ थियो अनि मेरो अपाङ्ग मेरो अपाङ्गता अरू श्रीमानको अपाङ्गता नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँ अपाङ्गता नभएको व्यक्ति म चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँदाखेरि चाहिँ परिवारमा चाहिँ अलिकति मेरो मेरो छोरोलाई चाहिँ उसले अब दुःख पाउँछ कि होइन मेरो छोराले चाहिँ दुःख पाउँछ कि उसले सधैँभरि समर्थन सहयोग सपोर्ट गर्न सक्दैन कि भन्ने खालको चिन्ता एक किसिमको मेरो सासूआमालाई थियो तर अहिले चाहिँ सबै कुराहरू राम्रो छ अहिले सासु मसँग बस्नुहुन्छ होइन हामीसँगै बस्नुहुन्छ अनि एकअर्कालाई सहयोग गर्दै होइन सबैजना इन्डिपेन्डेन्ट नै सो जमुना दिदीले चाहिँ डिजेबिलिटी इज नट इनएबिलिटी भन्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा राम्रोसँग प्रुफ गर्नुभएको छ मलाई दिदीले यो पैरवी गरिराख्ने क क्रममा सामाजिक अभियन्ता भनौँ न अब अपाङ्गताको क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिइराख्ने क्रममा चाहिँ हजुरहरूले एउटा यात्रा पनि गर्नुभएको थियो पूर्व पश्चिम मेची महाकाली यात्रा त्यो बारे मैले केही सुनेको छु अझ सुन्न चाहन्छु र सुनाउन पनि चाहन्छु यो चाहिँ हाम्रो पहिलो संविधान आउने बेलामा चाहिँ जुन पैँसठी त्रिसठी पछिको जनआन्दोलनपछि लगभग पैँसठी सालतिरको कुरा हो यो हामी चाहिँ त्यति बेला संविधान सभा भङ्ग पनि गर्नुभयो हाम्रो त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुराम भट्टराई होइन त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको मधेस चर्किएको अवस्था थियो हामी चाहिँ अब ने यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ चाहिँ समेटियोस् संविधानमा भनेर चाहिँ हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा दबाब दिनको लागि गाउँ गाउँ टोल टोलमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इस्युलाई चाहिँ बुझाउन जनचेतना जगाउन प्लस पैरवी पनि गर्नको लागि चाहिँ हामी तिसजनाको टिममा चार पाङ्रे स्कुटर प्रायः जसो व्हिलचेयर युजर हुनुहुन्थ्यो हामी अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हाम्रा सहयोगीहरू होइन हामीलाई अनि साथ दिनको लागि हाम्रा स्कुटरहरू बिग्रिन्छन् कि भनेर एकजना चाहिँ प्राविधिक सहयोगी समेत गरेर हामी पन्ध्र दिनको यात्रामा चाहिँ निस्केका थियौँ मेचीदेखि महाकालीसम्म गएर हामीले महाकाली चाहिँ पारी पुगेर इन्डियाको बोर्डर पारी पुगेर पनि नेपालको झन्डा गाडेर आउन सकेका थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ भनेपछि त्यसको भिजिबिलिटी कस्तो थियो अनि कस्तो रह्यो त त्यस पछाडिको त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो त्यो बेलाको समाज र अहिलेको समाज चाहिँ धेरै चेन्ज भइसक्नु भएको छ होइन धेरै नै मैले मान्छे सोच्ने व्यवहार गर्ने तरिकाहरू चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको पाएको छु त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भने हामी गाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै कमजोर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अझै विशेष गरी मधेसी क्षेत्रमा पुग्दाखेरि हामीले चाहिँ महसुस गरेका थियौँ होइन जस्तो अब हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू एउटा ग्रुप बनाएर एउटा टिम बनाएर टिमवर्कमा काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँको व्यक्तिहरूले तपाईँहरू भगवान् हुनुहुँदो रहेछ होइन ओहो भनेर उहाँले चाहिँ कस्तो एलियन देखे जस्तो कि अब भन्छ नि एलियनलाई आज दर्शन गराए जस्तो महसुसहरू गराउने होइन यो त समाजको भन्दा पनि समाजभन्दा पृथक व्यक्तिहरू आए भने जस्तो चाहिँ व्यवहार गर्नुभएको थियो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मानसिकता चाहिँ कमजोरै हाम्रो चाहिँ अपाङ्गताप्रतिको सोचाइ चाहिँ कमजोर नै छ गाउँ घरमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ भएको थियो त्यो समयमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब गाउँमा जाँदाखेरि पनि चेतनाहरू गइरहेको छ टिभीमा टेलिभिजनबाट रेडियोबाट होइन कार्यक्रमहरू प्रस्तुत भइरहेको छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयं पनि एज अभियन्ताको रूपमा त्यहाँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि केही न केही त्यही परिवर्तन भएकै छ अहिले भनेपछि समय पनि एउटा ठुलो रोल खेल्ने कुरा रह्यो होइन यसमा भनौँ न त्यो समय र यो समय अहिले एउटै छैन त्यति बेला जुन तरिकाले पैरवीहरू गरिन्थ्यो अहिले त्यही नै एक्ज्याक्टली आवश्यकता छैन अहिले समय बदलिएको छ पैरवीका आवश्यकताहरू अरू नै केही छन् यति भन्दै एकछिन हामी ब्रेकमा जाऊँ एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन्छौँ र त्यसपछि फेरि ब्याक आउँछौँ ओके दिदी तपाईँ अध्ययनको क्रम क्रममा भनौँ या त भ्रमणको क्रममा धेरैवटा देशहरू जानुभएको छ होइन अनि ती देशहरू घुमिरहँदा ती देशहरूमा बसोबास गरिराख्दाखेरि जस्तै जापानमा तपाईँ दस महिना बस्नु लगभग एक वर्ष एक वर्षको अन्तरालमा तपाईँलाई विदेश हुँदाखेरि नेपालको के कुरा चाहिँ जहिले खड्किरह्यो त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ विदेश जापान अमेरिका अस्ट्रेलिया र साउथ कोरिया गरी चारवटा देशहरू घुम्ने मौका पाएको छु होइन यसमा चाहिँ म एक वर्ष जापान बस्दाखेरि एक वर्षको मेरो अवधिमा चाहिँ मैले तिन महिना चाहिँ म एकदमै त्यो होम सिकनेसमै घुमाएँ होइन त्यो चाहिँ किन अनि अर्को कुरा चाहिँ अब नेपाल किन विकसित भएन होइन मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने सूर्य उही नै हुन् होइन <laughs> सूर्य उदाउने सूर्य उनै हुन् चन्द्रमा उनै हुन् तर मेरो देश किन फरक होइन मेरो देशको विकास किन फरक हामी किन यति पछाडि भन्ने कुराले चाहिँ मलाई तिन महिनासम्म एकदमै नराम्रो छाप दिइरहेको थियो होइन दुखाइदिइरहेको थियो कतै न कतै दुखाइ अनि पछि चाहिँ अपाङ्गता क्षेत्रसँग काम गरिरहेका साथीहरूसँग भेट्दाखेरि उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदा उहाँले गरेको प्रगति उहाँले गरेको सङ्घर्षहरूको कथाहरू सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी चालिस वर्ष पछाडि नै छौँ होइन विकासमा मात्रै होइन कि अपाङ्गता अपाङ्गता क्षेत्रको विकासमा चाहिँ हामी चालिस वर्ष पचास वर्ष पछाडि नै छौँ भन्ने चाहिँ महसुस मलाई चाहिँ त्यो बेलामा भएको थियो र नेपाल आइसकेपछि नेपालमा पनि हामीले चाहिँ त्यो बेलासम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट अपाङ्गता सम्बन्धी अधिकारको एउटा महासन्धि मात्रै पारित भएको थियो तर नियमावलीहरू होइन निर्देशिकाहरू कुनै पनि बनेको थिएन होइन त्यो नियमावली निर्देशिकाहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यसको लगत्तै हामीले यो सञ्चार सेवा निर्देशिका अहिले आएको छ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ पहुँचयुक्त निर्देशिका आएको थियो पहुँचयुक्त तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका भनेर आएको थियो त्यसैलाई अहिले फेरि संशोधन गरेर अहिले पारित हुँदैछ क्याबिनेटबाट भन्ने खबर आइरहेको छ होइन हुनलाई गइरहेको छ अब धेरै कुराहरू जस्तो अब हामीले गर्नै अब सरकारको तर्फबाट ल्याउनै पर्ने निर्देशिकाहरूमा चाहिँ सहायक सामग्री निर्देशिका सहयोगी सेवा निर्देशिका हामी ल्यायौँ भने चाहिँ जुन क र ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ पक्कै पनि मानव अधिकार सुरक्षित हुँदै स्वावलम्बी भएर अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु जापान टेक्निकल्ली टेक्नोलोजीको क्षेत्रबाट चाहिँ एकदमै अगाडि बढिसकेको छ होइन अब अमेरिका भनेको ठुलो देश त्यो देश अझै पनि कहीँ न कहीँ अपाङ्गता मैत्रीमा त्रुटियुक्त छ नै होइन अस्ट्रेलिया पनि अब कन्स्ट्रक्सनको पार्टहरू अझै डेभलपिङ फेजमै छ भनौँ न अझै विकास हुँदै गइरहेको छ त्यहाँ पनि होइन कसो बिल्डिङहरू नयाँ नयाँ बनिरहेको त्यसपछि रोडहरू नयाँ बनिरहेको गाडीहरू नयाँ होइन सबै कुराहरू अस्ट्रेलियामा चाहिँ नयाँ नयाँ चिजहरू छ क्या भनेको जापान भनेको पुरानो प्लस नयाँमा मिक्स छ भने अस्ट्रेलिया चाहिँ हरेक कुरा नयाँ छ त्यहाँ होइन हरेक कुराहरूमा नयाँ त्यो सुगन्ध आउँछ होइन अब अमेरिका त अब अझै धेरै त्रुटि त नै छ अब साउथ साउथ कोरिया भनेको जापानसँग सिकिरहेको छ उसले कम्पिटिसनमा अपाङ्गता मुभमेन्ट पनि उसले कम्पिटेटिभ वेमै छ उसको अब गाउँमा चाहिँ अझै व्यक्तिहरू स्वावलम्बी हुन पाएको छैनन् तर सहरमा चाहिँ त्यहाँ पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वावलम्बनपूर्ण बाँचिरहेका छन् नेपालमा आइ फर्केर आइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई के खड्कियो त फेरि कस्तो फिल भयो ए म फर्केर जानु पाएन हुन्थ्यो अब म बस्दिनँ यो देशमा बस जस्तो भयो कि धेरै प्रयोग गरेको होलचेयर हो होइन जापानमा चाहिँ जहाँ जान्छु होइन पुरै स्लोपहरू हुन्थ्यो एलिभेटरहरू हुन्थ्यो होइन त्यस्तै गरे तपाईँको प्लेनमा भयो ट्रेनहरूमा भयो जहाँ तहीँ होइन अब एक्सेसिबिलिटी प्लस सहयोगीहरू होइन सहयोगी हातहरू मैले पाउँथेँ सहयोग एकदमै छिटो पाउने त्यहाँ चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आउँदैछ है भनेपछि ट्रेन स्टेसनमा ट्रेन स्टेसनको कर्मचारी समेत रेडी पोजिसनमा हुन्थ्यो कि हामीलाई सहयोग गर्नको लागि होइन तर नेपालमा फर्किसकेपछि कस्तो भयो भने घरबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै अवरोध छ कि मेरै घर अवरोधयुक्त छ मैले मेरै घरलाई चाहिँ अपाङ्गता मैत्री विलचेयर मैत्री बनाउन सकिरहेको छैन भने मैले अन्यन्त्रबाट चाहिँ अपेक्षा गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्न नै पर्छ होइन अन्य व्यक्तिबाट गर्नको लागि त्यो चाहिँ बुझाउन एकदमै गाह्रो छ यो सुलभ खुड्किलाको ठाउँमा सुलभ राख्दाखेरि दिने फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि मात्रै नभएर गर्भवती महिला सानो सानो बालबालिकाहरू होइन लड्ने खेल्दाखेरि लड्ने सम्भावना कम हुन्छ भनेर सिकाउन प्लस गएर हाम्रो घरमा ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो सहज हुन्छ है भर्याङको ठाउँमा हामीले स्लोप राख्दाखेरि खुड्किलाको ठाउँमा स्लोप प्रयोग गर्दाखेरि भनेर चाहिँ त्यति बुझाउन पनि हामीलाई गाह्रो चाहिँ परिरहेको छ सो अब हामी अन्त्य अन्त्यमतिर आइसकेका छौँ हजुरले जापानमा छँदाखेरि स्विमिङ पनि सिक्नुभयो र कम्पिटिसनमा पनि भाग चाहिँ लिनुभयो जे जस्तो भए पनि तर यत्रो किन त्यत्रो लामो समयसम्म हजुर कुर्नु भएको थियो किन जापानै पुग्नु पर्ने थियो किन त्यो खेलप्रतिको त्यो प्यासन र खेलप्रतिको त्यो मोह त त्यहाँ गएपछि देखियो नि त होइन आफ्नो देशमा किन देखिएन एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो सिक्नु भयो होइन त्यहाँ कम्पिटिसनको लागि नि भयो तर नेपाल आएपछि फेरि डाङडुङ्गै बन्दै चाहिँ किन भयो दिदीलाई किन कम्पिटिसनहरूमा कतै देख्न पाइँदैन किन कतै कोच गरिरहेको अथवा कुनै स्पोर्ट्स इभेन्टहरूमा देख्ने किन पाइँदैन जापानमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई स्विमिङ कोर्स नै थियो होइन त्यसमा चाहिँ स्विमिङ सिक्नुपर्ने कोर्स नै थियो र त्यो क्रममा चाहिँ अब्बल कोर्स सिधा सिधै अब्बल विद्यार्थी नै भइसकेको थिएँ म चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मलाई कम्पिटिसनमा लैजानुभयो होइन एज त्यहाँको चाहिँ अब एउटा नगरपालिका स्तरीय चाहिँ कम्पिटिसन थियो नेसनल त थिएन त्यो बेलामा चाहिँ म जान पार गर्न सकेँ तर फर्किने बेलामा जुन दुरी गइसकेर फर्किने बेलामा चाहिँ बिचमा चाहिँ फल गरेँ क्या आफै चाहिँ होइन अनि मैले हेल्प हेल्प भनेको क्या त्यो नसकेर सास फेर्नको लागि होइन अनि त्यो गाह्रो भएपछि अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि त्यो ड्रप गराए जस्तै भयो होइन यद्यपि कम्पिटिसनमा गए पनि तर मेरो चाहिँ नेपाल फर्किसकेपछि चाहिँ मैले कम्पिटिसन नगर्नु कारण चाहिँ मलाई यो अभियानमा चाहिँ अझै बढी सङ्घर्ष गर्ने इच्छा भयो क्या नेपाल फर्किसकेपछि चाहिँ म अरू कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस भएँ कि जस्तो लाग्छ जस्तै एडभोकेसीको कुराहरू प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरूदेखि लिएर होइन अनि पियर काउन्सिलिङको कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस भएँ र मैले यद्यपि एकचोटि चाहिँ बास्केट बलमा चाहिँ भाग लिनुपर्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ फेरि साथीहरूसँग जाँदाखेरि दुई एक दुईचोटि चाहिँ गएँ होइन तर फेरि त्यो मौकै पाएन क्या मैले फेरि फेरि कन्टिन्यू गर्नलाई चाहिँ मौका चाहिँ त्यति राम्रोसँग पाएन मैले घर व्यवहार होइन अब म्यारिड भइसकेपछि हजुर स्पोर्ट्समा अलिकति श्रीमानले पनि बोल्न जाऊ भने जस्तो <laughs> गर्नुभयो किन किन त्यस्तो भन्नुभयो चाहिँ त्यो चोट एकचोटि चोट लागेको थियो मलाई त्यो लड्दाखेरि त्यो भएर त्यही त मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ खेलेर के पाउँछस् र भन्ने कुरा हुन्छ अनि एक्ज्याक्टली हुन्छ पनि त्यही नेसनल स्टेज नेसनल प्लेयर भइसकेपछि पनि आँखी घरमै डिपेन्ड हुनुपर्ने हुन्छ नि त सो मेबी त्यो रिजन पनि हो त्यत्रो टाइम किन वेस्ट गर्छस् खेलेर बरु तपाईँ के भन्छ यता डकुमेन्टेसनको पार्ट पैरवीको पार्ट गरिरहनु भएको छ नि त तपाईँलाई स्यालेरी आइस आइरहेछ नि त होइन सो त्यसरी कभर पनि हुन्छ नि त सायद त्यो पनि सोच्नु भएको हो कि हुन्छ दि कस्तो रमाइलो भयो कुराकानी गरेर अझै धेरै छन् कुराकानीहरू गर्नलाई तपाईँले तपाईँको यो एग्रो मार्टको लागि अल द भेरी बेस्ट अनि लास्टमा हामी जाँदा जाँदै हाम्रो अडियन्सलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ मेरो श्रोता श्रोताबिन्दुहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अपाङ्गता मेन कुरा चाहिँ व्यक्ति बाँच्नुपर्छ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो होइन जस्तो मेरो केसमा चाहिँ म मलाई ड्राइभरले नदेखेको कारणले गर्दाखेरि ब्याक गरेर मार्नु भएन होइन त्यो बेलामा चाहिँ मलाई मारिदिएको भए मेरो जिन्दगी सकिन्थ्यो होइन तर यस्तो जुन कुराको पोलिसीले गर्दाखेरि जुन कुप्रथा चलिरहेको छ प्रथा नै भन्छु मैले ब्याक गरेर मार्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बन्द गरियोस् भन्ने मेरो एकदमै अभिन्न चाहना छ भित्रबाटै आउने एउटा आत्माले पुकारेको कुराहरू होइन र त्यसै गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि सामान्य रूपमा हेरियोस् होइन उहाँहरूको चोइस गर्ने अधिकारहरू हुन्छ जस्तो जीवन जिउने सिल सिलसिलामा चाहिँ चोइस गर्ने अधिकारलाई चाहिँ न नमोडियोस् नछेकियोस् नरोकियोस् होइन त्यो भन्न चाहन्छु भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि समाजमा अब्बल सक्षम भएर बाँच्न सक्छन् यदि अवसर पाएमा अवसर दिने काम चाहिँ हामी सबैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो निम्तालाई स्वीकार दिनुभएर आज हामीसँग रहनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच हजुर धन्यवाद तपाईँलाई पनि बोलाउनु भयो आफ्नो मनको कुराहरू व्यक्त गर्ने ठाउँ दिनुभयो प्लेटफर्म दिनुभयो त्यसको लागि पनि एकदमै धन्यवाद हजुरलाई thank you so much for being with us guys केही मिठा केही तिता र केही आश लाग्दा कथाहरू हाम्रो गेस्टबाट सुनिसकेका छौँ र हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अर्को साता यस्तै यस्तै कथाहरू लिएर अर्को नयाँ एपिसोड नयाँ कथा र नयाँ गेस्टका साथमा उपस्थित हुने नै छु र till then you guys take care have a great day AP1 presentation.